抽選会というのを行いたいと思います改めまして今萌ちゃんたちよろしくお願いします大丈夫はい、えー、今回なんですけれどもそれ手に持ってるのちょっと見せてもらってもいいですかはいなんとですねここの、えー、こちらにありますバナーを、えー、9月1日から昨日まで神戸の三宮 のメインストリートに関わってたものと全く同じ本物なんですけれどもなんとこのバナーを、えー、参加者の皆様にプレゼントという抽選会を今から行いたいと思いますえー、それではですね喋れなくなっちゃうと置いとこうかあ後ろで抽選会といってもですねまだ皆さん何も準備されてない状態なんですけれどもどうするかだけさっき説明だけいいですか はい、えっ、ー、と、ステージ前にいる皆さんに、抽選券をお配りいたしますので、その抽選券配り終わり次第、抽選を開始します。そしてなんと、なんとなんと、当選された方は、さっきの等身大の今萌ちゃんバナーをプレゼントしちゃいます。欲しい人配ります <laughs> 何にあげましょう ?10 10人なんとこの人数で10人に当たる高確率の抽選会になっております結構いっぱいあるねじゃあせっかくなんでとりあえずはい配っていってもらってもいいですかよろしくお願いします何人ぐらいいるんだろうね2 4 6 7 0ぐらいいるんかな 当たるように念を込めて1枚ずつ今萌ちゃんたちが今すごいねさっきそこ今萌ちゃん誰が休憩しとんのって思ったら今萌ちゃんのコースなんですね <laughs> めっちゃクオリティ高いって思って一人サボりがおるなって思って見てたんですよ <laughs> 皆様、えーと、と人数分は多分紙はねあるとは思うんですけれどもまだまだ足りるかな ちなみにくじを引くのも今萌ちゃんです皆さん待ってる間何して遊びましょうね <laughs> 一列目の人はもうねそうそうともらってしまったんでただずっと座っとくだけの時間になっちゃうんですけどそれは今日みんな前で青いのを揃えてるのは今萌ちゃんカラーですか 失礼しました <laughs> どっちとも取れますね今まいちゃんとごめんなさい住所皆様手元にあるでしょうかまだもらってないよっていう人あかりちゃん後ろはい抜かされちゃったよっていう人いないですか大丈夫ですか多分みんなの分ぐらいあると思うんで 今ね流れてる歌も今いちゃんも歌らしくちょっと聞こえにくいかな最近ねラジオとかでね活躍されたりとかダンスをえっと、今日夜かな夜最後の方に今もちゃん多分ダンスご披露です、はい、ね <laughs> まだもらってない方いらっしゃいますか そちら後ろ誰だあそっちまだもらってない人大丈夫かな皆さんの手元に行ったところで抽選会始めていきたいと思うんですけれどもまだ参加チケットもらってない方大丈夫ですか大丈夫かな はい大変お待たせいたしました何枚だお時間かかりますかお時間かかるって何して遊ぼう何しましょうね何するなんかさいやもうぶっ込むけど特技とかない <laughs> ああそうよさっき言っとったやつ肩とかできる じゃ肩、えーと、空手の肩を離れた方がいいベンチでもかっこいいすごいなんかダンスの時よりキレある <laughs> そうね すいません、皆様お待たせいたしました。今からですね、抽選会なんですけれども、お配りした紙と同じ番号が入った紙がきっとこの中に入ってるので、引いて当たればもらえるというシンプルな内容でよろしいですかはい。えー、で今回、えーと、今回の抽選会1回目に関しては10名様に当たるようになってますそれでは早速引いていってみたいと思いますちょっと待って番号を読み上げてもらわない はい発表お願いします29万ですこれどうしよう後で渡した方がいいですかね引換券で、うん、あすいませんそしたらごめんなさいちょっとですね10枚あるので番号をこちらで控えておきます後でお渡しいたしますねじゃあ続きましてお願いします 番です68番の方あれあったあったあった68番の方は言いてますかね保留とりあえずあと8枚引こうはい76番です 76番70人70人ぐらいおるかなあいましたえ76番さんですか76番さんは大丈夫68番さんはいました保留で <laughs> はいじゃあ続きましょう5番ですあおめでとうございます 後で渡しますね二番ですあおめでとうございますですねここ多分123今ね1235枚引いてます次6枚目32番ですはい2番あおめでとうございます 三番ですあおめでとうございます持ってるね何かも何か持ってる六十八番入れて今七枚だからとりあえずあと三枚三十一番ですあおめでとうございます 2番ですあいらっしゃいましたおめでとうございます後でお渡ししますラストですねでも68番がいなかったらもう1人増やそううん50番ですあおめでとうございますそしたらちょっとこの当たった番号をもう一回読み上げてもらっていいですか じゃあ順番にいきます50番22番31番13番29番76番5番2番32番68番68番おられませんか非常か いちゃいますよ引いちゃいますよ <laughs> 六十九番 六十六番。このね、なんかこの手元がわちゃわちゃしてる感じこれいらない子これダメだった子 <laughs> えっとそしたら、えーと、とお渡しは後でじゃあ今萌えちゃん今今渡しちゃいましょうか はいあのせっかくなんで今萌ちゃんから贈呈式を行いたいと思いますどうしよう当たった人もしちょっとごめんなさい動いてもらってえっとね椅子座ってる方あれと持っていくんでいいですか今萌ちゃんが直接渡していきたいと思います当たった方手上げとってもらったらすごく助近づいたら手上げてください どん配っていきましょうかね時間もあるのでわあなんかお醤油入れるやつ <laughs> すごいカメラしかもめっちゃ持ってるおめでとうございますさあどんどん配っていきましょう あと皆さんまだですかねあ2番の方もですねはい当選された方はねすごいおめでとうございますなんですけど実はねこの抽選会ね今日もう1回16時に行うんですよね2 <laughs> 枚持って帰れるかもしれないし今回当たらなかった人次が当たるかもしれないです16時にもう一度開催します で皆さんかなもうそろそろまだ当たったけどもらってないよっていう方いらっしゃらないですか大丈夫ですかおめでとうございます今萌ちゃん帰ってきたえっと以上で大丈夫ですかね そしたらですね、えと、今回の抽選会はこれで終了になりますけどもしよかったら皆さんまた16時の参加お願いいたします以上今まいちゃんのタペストリーの抽選会でした